Приключения Хасана и Раиса – самое лучшее аниме всех времен. Это аниме в жанре сёнэн и slice of life. Состоит из трех сезонов и 42 серий в целом. Оно повествует о повседневной жизни отца и сына. Они проживают свою спокойную и тихую жизнь, пока их покой не прерывает главный антагонист Саддам Хусейн. Мерзкий террорист посылает своих прислужников, чтобы выкрасть древний египетский артефакт, а позже и вовсе, чтобы убить главных героев. Но как бывает во всех аниме, приспешники главного злодея злодеи являются полными кретинами и несут поражение. Даже не считая на такое заурядное клише, схватки составляют собой игры разумов, не уступая места для экшена, словно как в Жожо Bizarre Adventure или даже выше. О, кажется, там стоит рейд, сейчас я в него выстрелю. Ой, что-то натворил. Это был я. Но аниме не только цепляет боевыми сценами, оно наполнено неординарным сложным юмором, при этом не сильно переусердствуя, так сказать, немного быдло, немного ржаки. А сам прячься, видимо, буду стрелять. К счастью, я предугадал такой исход событий и подложил себе под одежду бумажку. Сам, да ну посмотри на бумажку. Может, вызвать скорую? Да не, не, не надо, все нормально. А также в аниме присутствует глубокая аллегория на абсурдность смысла бытия, что проявляется в многочисленных поступках отца Хасана, Раиса. Это и является главным лейтмотивом аниме. Что-то дома дымом пахнет очень сильно. Квартира горит. Это я ее специально поджег. Мне завтра рано вставать на работу, пора спать. А то не высплюсь, а уснуть не получается. Я прочел в интернете, что человек теряет сознание от сильного дыма. Вот и поджег квартиру, чтобы потерять сознание и тем самым уснуть. Алло, пожарные, у нас горит квартира. Улица Димитрова, дом 27. Приезжайте. Зачем их вызвал? Срочно перезвони и скажи, чтобы не приезжали. Быстрее! Поздно. Они теперь в любом случае приедут. Ну, спасибо тебе за медвежью услугу. Из-за тебя я теперь не потеряю сознание и не выспусь. Если меня завтра уволят за то, что я весь день ходил сонный и плохо работал, считай, что это ты виноват. А, а, а, а. Кстати, а что ты делаешь? Тыкаю себя ножом в руку, чтобы причинять тебе боль. Зачем? В данный момент я не знаю, как доставить себе приятное, поэтому я причиняю себе боль, чтобы было неприятно. Лучше что-то, чем ничего. Лучше неприятное, чем совсем ничего. Отстранимся немного от сюжета и поговорим о второстепенных хороших качествах. Графика. Графика просто восхитительна. Такого фотореалистичного CGI я еще нигде не видел. Даже не верится, что это сделано руками людей. Музыка. Я редко обращаю внимание на музыку в аниме или сериалах, но здесь она великолепна. Это не просто музыкальное сопровождение, это неотъемлемая часть, дополняющая каждую миллисекунду происходящее. К сожалению, я не смог найти официального саундтрека и пришлось шазамить эти произведения современного Шекспира. Хотел бы еще поговорить немного о сюжете и персонажах персонажах, ведь я затронул лишь вершину Эвереста. Но так сложно рассказывать об этом аниме, при этом не проспойлеря его. Но хочу сказать, что тем дальше, тем лучше. Сюжет берет разгон, как Шумахер свои лучшие годы. Появляются новые персонажи, каждый со своей особенностью, отличительным друг от друга характером и не уступающим главным героям обаянием. Благодарю. Рул, ты еще новичок в нашей банке, поэтому впервые сотрудничаешь с баскетом. Я расскажу тебе, что необходимо о нем знать. Наверняка во время задания тебе понадобится что-то сказать, ему его слушать, он тебя не станет, продолжая слушать музыку в наушниках. Но запомни, ни при каких обстоятельствах не снимай наушники против его воли, иначе он убьет тебя. Убьет? Окружающие для Баскета это вовсе не люди, а всего лишь надоедливые помехи, мешающие ему наслаждаться прослушиванием песен. Он считает, что слова окружающих ничтожны, и не стоит того, чтобы выключать музыку, чтобы их услышать. Особенно хочется отметить Кристофена, пожилого философа, который как будто, будто глубокий старец, бессмертный, или там, или уже, там почти, уже бессмертный, почти бессмертный, который, который на этой планете от ее самого зарождения. Еще, э, ну в общем вы поняли, который единственным познал величие жизненного креда Хасана и Раиса и даже основывает в честь них альянс, чтобы защищать и помогать им. Я приложу все усилия чтобы защищать Хасана и Раиса. И в этом порука мой водородный пистолет. Также в этом аниме полно отсылок на менее гениальных братьев-младших. Я большой фанат аниме Ван Панч и стараюсь подражать Сайтами, главному герою этого аниме, в то время как он выносит всех врагов с одного удара и делает все свое самое любимое только один раз. Еще, чтобы подражать тому, что его хобби быть героем, мое хобби быть бродягой. Смог увернуться. Я метаю свои ножи со скоростью 150 метров в секунду. Откуда у тебя такая реакция и скорость? Я использую технику замедления времени – вокруг себя. Его стан, мир, его способность, э, это время, способность его, это остановка. Если после всего сказанного и увиденного у вас все еще остались сомнения, смотреть или не смотреть, то с вами что-то не в порядке, и вы опаздываете на сеанс очередного марвеловского кино, и вам не место на моем канале. А всех остальных я приветствую, обнимаю и целую в пупок, только если он чистый. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, чтобы не упустить будущие обзоры. А я пойду нюхать клей, пока не высох.